Saluton. Bonan matenon al ciui el Amsterdamo. Saluton kai bonvenon. Hodiau vi ne vidos min. Charmi volas montri resumon de la video serio. Do anstatau paroli mi montros kai mi cantos. Gis la venonta kai duon namasteon. and the Chewy. Ien aligilo por plani iron al esperantujo jen caravano char voyagi cune primo iosas jen l'inauguro che la verda collegaro grupas Ien tema programo feriumi lerni cae tre ligi e in concerto derubando cioè in festival o congresso a seminario Ciar musico ci gravas por magi ustan mondon Por amicumi sen beson de telefono Jen dancejo Por bambiĝis la fino de la nokto kaj mateno tiam gravas por imagi justan mondon. concerto de rock band c'è un festival o congresso a interreto